sa atin Magbukas ng account sa bangko Para ang remittance mo Maipadala mo dito Tip number 3 Ang ating mga tip number 5 Sabihan pamilyang iiwan Pagwaldas ay iwasan 10% ng padala ko I-save o i-negosyo Pitaka tip number 6 Di kailangan pagbigyan